Prefiero ser odiado por mis verdades que amado por mis mentiras. Esto es efecto eco. Haz eco de lo que pasa en Venezuela.